Привіт, котики! Тренування на все тіло з гантелями для просунутих. Якщо в тебе немає гантелей, але ти хочеш все одно тренуватися з вагою, ти можеш взяти в руки пляшку з водою 5-6 літрів. Це дасть тобі 5-6 кіло. Якщо ти насипиш туди піску, можна зробити навіть більше. Я твій тренер Лагартіша, і ми починаємо з розминки. Переносимо вагу тіла з одної ноги на іншу і включаємо оберти руками по великому колу вперед і назад. Лікті. Розминка коротенька, просто для того, щоб розігріти трошечки наші суглоби в іншу сторону. Підготувати їх до роботи. Кисті. Щось вітер піднявся, сподіваюсь, він мені не задуває в мікрофон, бо це буде облом. Закінчили оберти корпусом. Нахиляємось максимально вниз. Максимально назад. Два. Три. Чотири. П'ять. І назад. Один. Два три, чотири, п'ять. Ноги разом. Коліна. Один, два, три, чотири, п'ять. І в іншу сторону. Один, два, три, чотири, п'ять. І а, ще зробимо ці тюремні. Не знаю, коротше, присідання з руками за головою. Ноги трохи ширше пліч, руки за голову, лікті в сторону. Присідаємо максимально глибоко. Це динамічна розтяжка. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Закінчили і переходимо безпосередньо до тренування. Перша вправа, ти можеш бачити її ось тут. Тяга із жимом над головою. Ми таких виконуємо 20 повторів. Готова? Працюємо. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість сім, вісім, дев'ять, десять. Один. Гантелі у мене на борні. Два. Тобто такі, де можна три. Навішувати різну вагу. Чотири. Зараз по п'ять кілограм в кожній руці. П'ять. Але ти бери ту вагу, яка тобі Підходить. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. І у нас одразу ж махи. Ти можеш бачити прев'ю. Кілька секунд відпочиваємо. І також 20 повторів. Готова? Працюємо. Два. Три. Закінчили. Підпочиваємо і повторюємо ці дві вправи і ще два рази. Вже трошечки відчуваємо, як розігрівається тіло. Готові? І в нас тяга і жим. Погнали. Один два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. І у нас махи. Готова? Працюємо. Один два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. 10. Закінчили. Відпочиваємо. І у нас ще один раз. П'ємо водичку, якщо потрібно. Фух. Перерви короткі, щоб не втрачати зайвий час. І у нас тяга плюс Готова? Працюємо. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Одинадцять. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. І у нас махи. Готова? Працюємо. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. 9, 20. Фух, закінчили. Відпочиваємо і переходимо до наступного блоку вправ. У нас буде дві вправи на спину. До речі, костюмчик на мені із магазину GymBeam.ua. А У них можна купити все, що тобі треба для спорту. Одяг гантелі, коврики, роли, спортивне харчування, все, що тобі потрібно. Український бренд. Посилання в описі відео, промокод на знижку в описі відео. А у нас дві вправи на спину. Перша вправа, ти можеш бачити її. Ось тут тяга до живота. Плечі назад і вниз нахилилися і працюємо. Один. Два. Зводимо лопатки. Три. Чотири. Гантелі тягнемо до живота. П'ять. Не до грудей. Шість. Я навіть дотикаюсь до стегон. Сім. Зводимо лопатки в верхній точці. Вісім. Дев'ять. І наступна вправа ведмежатка. Коліна. Ми піднімаємо від підлоги вгору. Старайся не піднімати а, корпус вверх. Максимально близько до підлоги, але не на підлозі. Готово? Пішли. Один, два, три, чотири, п'ять. Один, два, три, чотири, п'ять. Один два, три, чотири, п'ять. Один, два, три, чотири, п'ять. Один, два, три, чотири, п'ять. Три, чотири, п'ять. І ще один раз. Один, два, три, чотири, п'ять. Один, два, три, чотири, п'ять. Закінчимо. Це дуже класна вправа для стабілізації кору, спини, плеч. Виглядає легко. Але якщо робити все правильно, якщо не задирати сідницю вгору, вправа доволі складна. Відпочиваємо пару секунд і повторюємо ще два рази. Якщо тобі треба більше відпочинку, тисни на паузу. Відпочивай не довше 30 секунд і продовжуй. А у нас тяга в наклоні. Готова. Плечі назад і вниз. Нахилилися. Працюємо. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Підняли коліна вгору, живіт підтягнутий, тягнемо пупок до хребта і прицим. Один, два, три, чотири, п'ять. Один, два, три, чотири, п'ять. Твоя мета, щоб тебе не розгойдувало в сторону. Уяви собі, що у тебе на спині келик з червоним вином, а ти на білому килені. Три, чотири, п'ять. Один, два, три, чотири, п'ять. Один. І ще один раз. Закінчили. Відпочиваємо. І у нас ще один повтор. красивий хлопчик пройшов повз мене, але жирний. Ну що за фігня з тими мужиками? Як можна бути красивим і жирним? Я не розумію. Працюємо. У нас тяга. Нахилилися і тягнемо. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Один. Два. Три. Чотири п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Закінчили. І у нас ведмежатка. Працюємо. Коліна вгору і пішли. Один, два, три, чотири, п'ять. Один. Давай. Три, чотири, п'ять. Не спішимо. Корпус тримаємо. Підтягнутим. Стараємось, щоб нас не розхитувало сторони. Закінчили відпочиваємо. І у нас наступний блок вправ. На плечі, груди і руки. Без гантелей. Ти можеш бачити прев'ю. Віджимання. Ти просунути, маєш вже знати ці вправи. Віджиматись будемо широкою постановкою рук. Якщо можеш, робиш повноцінні з Якщо ні, робиш з колін. 15 повторів. Готова? Працюємо. Один. Два. Може бути таке, що ти, наприклад, три робиш повноцінні. Більше не можеш. Опускаєшся на коліна і продовжуєш. Чотири. П'ять. Це нормально. Шість. Сім. Вісім. Нікуди не спішимо. Дев'ять. Десять. Одинадцять. Дванадцять. Тринадцять. Чотирнадцять. 15. Закінчили. Пару секунд відпочиваємо. І наступна вправа у нас велике віджимання з вузькою. Постановкою рук зі зміщенням. Назад. Готова? Також ти можеш віджиматися із колін, і з носочків. Дивись по собі. І прицілу. Віджали. Смістились назад. Один. Якщо з колін опустились на коліна. Два. Три. Чотири. Лікті йдуть чітко назад. П'ять. Шість. всім. Вісім, ще два рази. Дев'ять. Десять. Закінчили. Відпочиваємо. І повторюємо ще два рази. Сподіваюсь, тобі подобається тренуваннячка. Повільне, але, скажімо так, нелегке. Готова? Віджимання. Широкою постановкою рук 15 разів. Працюємо. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Лікті йдуть в сторону. Вісім. Дев'ять. Десять. Один. Два. Три. 4, 5. Кілька секунд відпочиваємо. І у нас вузькі віджимання зміщенням назад. Віджимання якось неправильно, якийсь то русизм. Відтискання, мабуть, так? Да? Так, да, це теж русизм, блін. Ну, сподіваюся, ви мене побачите. Все життя говорила російською мовою. а не варто було. Ну, уже як я. Краще пізно, ніж ніколи. Працюємо. Готові? Один. На коліна. Віджались. Два. Три. 4. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Ще один раз. Десять. Закінчили. Відпочиваємо. І у нас ще один раз. Клас. Мені подобається тренуваннячка. Я люблю складні тренуваннячка. Я коли а, лінива, коли мені облам тренуватись. Я просто роблю все саме важке. Тому що легке мені взагалі облом робити, а коли вже робиш важке, ти відчуваєш такий. І ще один раз. Якщо тобі потрібен відпочинок, тисни паузу не більше, ніж 30 секунд і продовжуй. Готова? Працюємо. Для мене ось це найскладніший блок. Погнали. Один. Напиши, який найскладніший для тебе. Два. Щоб я знала. Три. На майбутнє. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Якщо ти не можеш зробити п'ятнадцять? 10, роби скільки можеш. 11. Якщо ти робиш повільніше за мене, роби повільніше за мене, скільки в тебе влізе. 12. 13. 14. 15. Наприклад, я зробила 15, ти за цей час зробила 12. Окей, наступного разу зробиш 13. І у нас близькі віджимання зі зміщенням готова. А, Я не люблю це вправо. Працюємо. Один. Два. Три. Чотири. back on start, but Дев'ять. Десять. закінчили. Фух. Для мене це було прям найскладніше. Далі буде легше. Відпочиваємо і переходимо до тренувань, а, до вправ на ноги. Ти бачиш тут прев'ю, тяга на одній нозі. Готова? Працюємо. Фішка борне гантелей в тому, що для вправ на ноги ти можеш навісити а, інші важчі млинці і зробити вагу більшу, тому що для вправ на ноги нам треба вагу більшу. Готова? Працюємо. Один. Два. Три. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 12, 13, 14, 15. Закінчили. І наступна вправа у нас тяга. Тут ти бачиш прев'ю. Важливий момент. Не перепрогинай спину, не роби ось так, тому що я часто бачу, як дівчата тягнуть з таким красивим прогибом в спині. Дуже красиво, дуже шкідливо для твого хребта має бути хребет у нейтральному положенні. Ми нахиляємося за рахунок того, що відводимо стегна назад. Не в спині. Відводимо стегна назад, коліна трошки згинаються. Готово? Плечі назад і вниз. І працюємо. Один. Опускаємось до середини. Голені. Два. Стегни відводимо назад. Три. Хребет в нейтральному положенні. 4. 5. 6. 7. Повністю ось так не виправляємось. 8. 9. 10. Видих завжди на зусилля. 11. Тобто на рух горну. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Відпочиваємо і повторюємо ще два рази. You need an agent. Готові? Тяга на одній нозі. Погнали плечі назад і вниз і працюємо. Один. Два. Три. Не спішимо. 12, 13, 14, 15. Закінчили. Змінюємо ногу і працюємо плечі назад і вниз. Працюємо. Один. Два. Три. Чотири, П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Одинадцять. 12, 13, 14, 15. Закінчили. І у нас а, тяга. Стандартно. Готові? Плечі назад і вниз і працюємо. Один. Два. Голову не запрокидай три. Тобто не має бути ось такого. Чотири. Від макушки до копчика. Пряма лінія. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Якщо в тебе є можливість взяти більшу вагу, дев'ять на ноги, це круто. Десять. Якщо ні, працюй як я. Один. Два три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Закінчили. Відпочиваємо. І в нас ще один раз. ласка, вітерець. Сподіваюсь, він не задуває мені в мікрофон. А якщо задуває, сподіваюсь, мої а, штучний інтелект допоможе мені від цього позбутися. І у нас ще один підхід. Готова? Тяга на одній нозі, плечі назад і вниз, і працюємо. Один. Два. Три. Коліно згинається, наскільки йому треба. Чотири. Якщо ти тренуєшся вдома, п'ять. Я рекомендую займатися босоніж. Шість. Я в кросівках, тому що я на вулиці. Сім. Але найкраще це займатися босоніж. Вісім. Дев'ять. So you had me by through the bull Десять. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Закінчили. Змілинили ногу і працюємо. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. вісім, дев'ять, 10. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Закінчили. І у нас тяги. Готові? Працюємо. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Двадцять. Закінчили. Фух. І у нас ще один блок вправ на ноги. Це будуть випади і присідання. Ти можеш бачити тут прев'ю. Поки ми відпочиваємо. Багато часу на відпочинок витрачати не будемо. І готова. Випади. Ноги на ширині пліч. У випаді важливий момент. Не став ногу ось так, тебе буде розхитувати. Ноги мають залишатися от на ширині пліч, ти ступаєш назад, ось так. І також е, стопа дивиться чітко вперед. Не всередину, не назовні, чітко вперед. Готова? Працюємо. Один. Два. Також коліно. Три. Чітко над п'яткою. Чотири. Не зміщується вперед. Якщо ти будеш зміщуватись ось так. П'ять. Це також правильно але це більше навантаження на квадрицепс 6. Ми вже хочемо завантажити більше сідниці 7. 8. 9. Коли ми зміщаємось вперед, 10. Сідниці також працюють. 11. Вони не можуть не працювати. 12. 13. 14. 15. Але ми ж. Ау. Ми не хочемо робити занадто гострий кут в коліні, тому ми зміщуємо вагу назад. Змінили ногу і працюємо. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Одинадцять. Дванадцять. Тринадцять. Чотирнадцять. П'ятнадцять. Закінчили. І у нас присідання. Готова? Працюємо. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Підходить. Не знаю, як це я вже відчуваю такі тремтіння в м'язах, що я попрацювала. Самі м'язи я не відчуваю. І ти можеш відчувати, можеш не відчувати. Це абсолютно не показник. Тому що відчуття м'язів це відчуття накачування в м'яз крові. І це не має ніякого а, відношення до того, наскільки важко чи правильно м'яз працює. Доводиться постійно з цими міфами і з цими, блін. Як відчути сідниці блогерами? Доводиться постійно про це говорити. Навіть якщо ти в присіді сідниці не відчуваєш, вони скорочуються для того, щоб тебе розігнути. Тому забий на відчуття, головне правильна техніка. І у нас випаде. Готова? Працюємо. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Закінчили. Змінили ногу. І працюємо. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість сім, вісім, дев'ять, десять, один, два, три, чотири, п'ять. Закінчили. І у нас присіданнячка. Готова? Працюємо. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Слідкуй, щоб коліна не валились всередину. Вісім. Дев'ять. Ти втомлюєшся. Десять. Треба. Один. Чіткіше слідкувати за технікою. Два три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Закінчили. І у нас іще один підхід. Один підхід. Не шкодуємо себе. Ми в цьому разом. Ми в цьому разом. Так що працюємо до кінця. Це тренування повністю проробляє всі м'язи. Ми починаємо з вправи на все тіло і на кор, а передача навантаження від плеч до стегон. Потім у нас були плечі, спина, груди руки, сідниці, стегна, все тіло. Ти можеш робити це тренування 3-4 рази на тиждень, додати до нього тренування на прес, додати до нього тренування на кор, додати до нього одно-два кардіотренування і буде ідеально. Все це можна знайти у мене на каналі. А ми працюємо. І ще один підхід. Готова? Випади. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Закінчили. Змінили ногу. І продовжуємо. Один. Два. Три. Чотири. П'ять шість, сім, вісім, дев'ять, десять, один, два, три, чотири, п'ять. Закінчили і залишились присідання. Одна вправа один підхід. Не шкодуємо себе і працюємо. Один. Два. Три. Я вже відчуваю. Чотири. П'ять. Шість. Що я трошки підвтомилася. Сім. Якщо ти не втомилася, вісім. Бери більше вагу. Дев'ять. Десять. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Закінчили. Фух. Ми це зробили. Обов'язково, обов'язково не забудь потягнутися. Тут ти бачиш розтяжку. Це дуже важливо, особливо після силових тренувань, розслабляти м'язи. Це допомагає їм відновлюватись. Також ти можеш додати до цього тренування на прес або кор. З тобою була лагартіша. Бувай!